مرحبا أهلا وسهلا كيف الحال؟ بخير والحمد لله ماذا تشربين؟ أريد عصير برتقال بارد ماذا تأكلين؟ أريد صحن كباب ورز أبيض وتبولة وصحن حمص صغير هل تريدين خبز مع طعام؟ لا شكرا هل تريدين حلوى بعد الطعام؟ نعم أريد حلوى عربية بعد الطعام شكرا عفوا خمسة دقائق